dertten oldu Yıkanmayı rastına atladı Bazımda kaldı Ayranı kutirden oldu Yıkanmayı rastına atladı

Thank you. حسن حبيب من دراده فاضل كبير

Lord,